под номером 4 Клевцов Александр Николаевич, уроженец города Кургана, ВАЗ-2101. Копа, он его так называет. Данный автомобиль первый раз принимает участие в официальных соревнованиях по дрифту. Очень долго строился данный автомобиль. Долгострой, короче, одна Вентилятор толстый. Это интеркулер называется. Ставится у меня отвращение воздуха с Номер 16. ИЗО пройден. Кажется, что так ёбры. Сзади тоже болтается парень. Парень уже где-то сидел. Сидел в ГИЗО со стеной из бетона. раз. Парень, пошел, пошел, пошел,